La verdad es que me ha encantado. Un aprendizaje muy positivo y espero aplicarlo en muchas eh, facetas de mi vida. Pues eh, he aprendido y he recordado pautas que muchas veces tenemos olvidadas, que son importantes. Si pensaba que lo sabía todo, pues no, pues ha sido muy interesante y bueno, sobre todo por eh, tantos puntos de vista que ha abarcado. Me ha gustado muchísimo, o sea, me superan las expectativas que tenía eh, muy dinámico, muy entretenido, muy práctico. Me ha encantado también, el grupo perfecto, o sea, un ambiente buenísimo, todo positivo, me encanta. <laughs> Ocho sesiones de coaching nutricional mirando la alimentación consciente, pues ha sido un reto conseguido, además con gente ya sabia, con edad, ¿no? que sabe vivir la vida, es práctica y ese intercambio de, de datos, de información, de buscar eh, la confianza en ellos mismos, la importancia de la alimentación, cómo elegimos, qué compramos, las etiquetas, qué hay detrás de las comidas, eh, los tipos de hambre, pues yo estoy muy satisfecha y muy contenta de, pasar de la teoría a la práctica. Sí, repetiría la experiencia. Oso, pues sí.